Sí, y ellos, ellos me incentivan a que venga a aprender para que algo, porque no, en el campo no sabemos nada. He notado un cambio en, mi casa, con ellos ya me dicen, sí mamá, sí es.